keessatti amantees nallattuun mormatti qawwaa kun mul'istuun diinatti amantees nallattuun mormatti na jiraachistam raafa. Ashama harka fuunee akkam jirtanii fayyaa keessanii nagaa isiniin jecha egaa ka'a har'a iddoon isinitti argisiisaa jedhe sanan jira. viidiyoo kana obsaan dhaggeeffadha isiniin jechuun jaaladha. Aduun waan biraati dhugaa ala urufa nama laalchisu aduudha waggaa naannachuu iddoo san ga'utti jechuudha. Kanaafuyyuu yaadaaf qalbiin na dhaggeeffadha viidiyoo kana immoo laayik gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Mee kaameeraan ofirraa garagalcheetu iddoo kana isinitti argisiisa. Irraa gadee kana jechuudha akkuma jiruun eh, tabba wayiitirra dhaabbadhee kan jira iddoo mana koozitiidha. Eh, kanaan magaalaa isinitti argisiisa iddoo manaatti illee asumaan daawwadhaayi. egaa ka'a mukeen hin ganaa iddoon hin qulqulloofne mukeen hin cufameetoo jira. Bakka manaa bakka kamii bakka bakka kamitti akka dhaabbatullee isinumatti argisiisan isiniin jedha. Egaa kaanuma faana turtii godha. Isinittillee mul'ateefuuf kaan hin beeku aduu waan biraatidha. Kunooti kana isiniin jedha iddoon hin qulqulloofne mukeentu jira bakka manaa mana mana okkabamee jiraayyuu mana namni keessa jiru. Mukeen hin too jira. Isinittan argisiisa gadi too garuu ilaa amma bakka tabbaa oddoo keessa ta'eetuma tabba wayiitirra too jira magaalaa isinitti argisiisudha jechuudha. Kun olal magaalaan Adaamaa kana fakkaatti aduun isinitti bahee aduun akka malee jira waan ta'eef isinitti mul'atu malee ani sirriitti allaalaa jira. kunoo kanaadha dhakaarraan dhaabbaddee jira sirritti sinitti mul'atu jedhetu jechuudha iddoon dhugaa baay'ee iddoo gaariidha iddoo filatamaa iddoo argamuu hin dandeenyetti waaqayyo na gargaariitu argadhe jechuudha ani garuu akkuma isiniin jedhe amma hin binne waggaa sadiin dura isiniin jedheetan ture amma garuu barbaadaa miti oduma nan bitaayyuu jedhanii dallaalan iyyuu nama hin qabsiisu walumaa galatti garuu yeroo sanitti turee jira waggaa sadiidha kanattiin argadheen isiniin jedha kana fakkaataa eddoon. irra deemee kan isinitti argisiisan isiniin jedha. Mukeen ganaa qulqulleessuu fi keessi kun kun mukaawwanii kunu abbaan kiyyallee as jiraa kan bitee kan gatiitti baase naaf laala in isiniin jedha isa gizee hunda as deddeebi'aa dhugaa dubbachuuf aarsaa guddaa kafalee asumaan naaf eebbisaa himanneen kun immoo kanas mul'atan kun cinaa isaatti kan bitamanidha. Egaa kun olaal naaf eebbisaa dhugaa aarsa inni kaffalee aarsaa miti manni isaa fagoodha bakka sanii dhufee baajaajiidhaan karaa kana deddeebi'aa kana kan hin jenne aarsaa kaffalee naa bareechee iddoo kana gizee gizee namoota dhaqaa qulqulleessaa jechuudhaan nama iddoo kana teessisee iddoo kana qulqulleessuun ture har'aayyuu samuuna nan qulqulleessisiisa jedheetiin ture garuu bilbilli isaa naa ka'uu didee mucichaas hojjetu jedhee kun iddoon kana garaa qulqullina barbaadu jechuudha mana garuu saarbisii takkitti bichaa irra jira manni kana. as keessa nama iyyuu ture jechuudha waggaa sadii fi ammallee asuma keessa jiraatanii mana hin jiran garuu eh, warri kan keessa galan. Garuu kun ilaalu iddoon wanti ta'e itti cuccufamee itti cuccufamee jira. Karuma sana keessattuu iyyuu bareeffatan malee achi kanneen achi keessa deemaniitu hin bareechine jechuudha. Egaa kaa'ammaan dhufee dhufeetoo jira. Ergan gaafa galeetii dhufee dhufeetoo ilaale dhugaa. karanaa hin dhufne. Kanaafuyyuu kana fakkaataa iddoon baay'ee bal'aadha. qulqullina qofaa barbaada qulqulleeffamee irratti ijaaramu qofa naannoon guutumaan guutuutti irratti ijaarameetu jira jechuudha. Eh, Kanniini kun muka oddoo keessatidha. Mukni kun qoraanifis ta'e kasalaa ta'uu oola mukkeen kun oddoo murame fufurdaa miti malee garuu kasalallee ta'uu ni mala. Egaa kana fakkaata guutumaan guututti eh, lafti kun kaaree dhibba lamaadha. Sagaleen kosinitti waggaa dhagaamu ta'e asitti kun olal cinaa kanatti bita kunniin manneen lamaan dhiyoo kana bitameeyyuu jedhan. E, gurguramee, abbaan tokkumaadhaarraa kuteeti kan gurgure kana fakkaatan isiniin jedha kun kaayee akkuma jiruun ganaa qulqulleeffamuu barbaada amma mucaa waliin dubbanneetti kara qulqullinaasitti akka deemee qulqulleeffamu egaa immoo fuulduratti aduutu akka maleedha yoo abboonni gadi bu'uu baatetti ammuma jalqabna jedheetiin mana yoo fedha waaqayyoo ta'e egaa kaa walumaan laalla guyyaa kamii akka jalqabamu jechuudha garuu amma qulqulleessisiif fedha iddoon kun walqixxaatuu barbaada. kanan isiniin jedhaa egaa ka kana fakkaata aduun hin dubbatan waan aduuf egaa ka warroonni lafa ho'aa jiraatan ni beektu laal bal'ina isaa guddina isaa guddatu sanuuyyuu laal boota sirriitti waraabne baay'ee bal'aadha kara karraatti illee achi gizee laaltan jechuudha haa xiramee kana fakkaatan isiniin jedhaa egaa ka kunoo kana yeroo darbee. Eh, hojii maatiin jalqabanii namni naan jettanii soo jirtanii yaada koom deeffannee hojii jalqabanii ka'anii olii gad deemuun baay'ee ulfaataa. Eh, bakka tokko immoo bakki asitti hojjettu kireessitee hojjetta waan ta'eef hojjette taanaan hojii makeet irratti argamuu qabda. kanaafidhaa hojii kanan hin jalqabini dura wanta sirraa'uu qabu sirreessee achiin booda immoo hojii jalqabaa dheetananii. egaa iddoo kana har'an dhufeeyyuu walumaa galatti ergan gaafa galee fi baay'ee jaayyuun guunne ergan galee torbee sadiidha. Haga san taa'eetuman boqadhe jechuudhaan isiniin jedha. Kana fakkaataa walumaa galatti egaa ka viidiyoon kiyya guyyaa irraa kana fakkaataa waggaa sanitti tolee akkuman isiniin jedhe laayikii gochuu hin dagatina. Sheerii godhaayi warri sinitti tole immoo rabbi siyaa gargaarus naan jedhaayi hojii irratti isiniin jedha. Egaa akkamitti akka hojjetamuu fi akkamitti akka hojjennus walumaan ilaallan isiniin jedha. Waan aduu hin dubbatamu. Aduun akka maleedha. Egaa ka haasawuudhaa dadhabee jira aduurraa kan ka'ee isiniin jedha. Wayii karamii karamitti akka maan deemu wallaalee bal'aadha. Egaa ka kana fakkaata. Guutumaan guututti immoo deebi'ee gaafa qulqullaa'ee lafa mattarsiisnee ijaaruudhaaf eegallus immoo isiniifin waraaban isiniin jedha. akkasuma immoo wantoota hojjetamu akkamiin <laughs> akka hojjetamu isinin jedha mee xiqqoo shi abbaa ko wajjiniin haasofna mee kaameeraa karaa abbaa kiyyaatti garagalchinee toon isiniin jedha waguu nagaa jedhiin mee as keessatti baay'ee aarsaa jirta mee mm. nagaa gaafadhu akkan jirta naguma fayyaa keessanii jirtu isin hunduu amma guyyaa irraa kana waaqayyo nu gargaareeti geexeen waaqayyo biyya alaatti ishii fidee iddoon ishii biteedha argaa jirti. Anis Waaqayyo na gargaareetu bootaa kana kabachiisee fi ture. Waaqayyo na gargaareechinis eh, agartee baay'ee gammaddee. Eh, anis baay'een gammade ishee arguuti. iddoo kana dhuftee ishee ilaaluun ishee baay'een gammade. Kan nama barbaada ishinis ilaaltee baay'eetti gammadde. Anis gammadee jira. Waan hundaafuu gooftaa na galatu eebbifama nagaan isin Ishee atis hmm. galatoomi guddaa isaa aarsaa hmm. kaffaltee dhugaa saba kana fuulduratti baay'ee nuti galateeffachuu barbaada. Hmm. Eh, dhugaa dubbachuuf akka daa'imaatittiin bakka dhaqxee laaltee akkas gootee akkana gootee wanni naan hin jenneen hin jiru bakka difiratumaa nan ajaja jechuudha dhugaa dubbachuuf. Anis akkan hibbadhu hin barbaadu atiin hibbatin achi teessee malee ani wanta asitti sirraa hundaan as sirreessa jechuudha dhugaan isiniin jira keessattuyyuu karaa gandaatti sirraa sun baay'ee ulfaata. akkatti inni sirreesse isaafii waa qabichaatu iyyuu beeka jechuudha. Anuuyyuu nan ajaa'ibsiifadhe waraqata koo hundumaayyuu kan irraa bitame mana meeqat irraa bitame isa san hunda wal qabsiisee dhugaa inni dookumentii naa kennu anuuyyuu dhugaa baqa waanan dubbadhu wallaale jechuudha. Dhugaa kanaafuyyuu eh, isinillee naaf eebbisaa mm. waaqayyo barasaa umurii isaa hafee hundaa rabbiin isaa eebbisu. Mm. Eh, dhugaa dubbachuuf dhiigummaa yoo kan rabbiitiin ta'e malee foon hmm. dhiigummaa walirraa hin qabnu garuu abbaa kootii dhaarsaa guddaan itti kafalee odoon biyya ormaan deemin wanti bakka isaan nafaana hin taaneen jiru yeroon biyya ormaa deemullee isaanumatu nagaggeesse yeroo lama jechuudha beerut hoggaan deemu isaanuma nagaggeesse hoggaan galu isaanuma nasimate achi dubaay hoggaan deemus isaanumatu nagaggeesse achitti simmooyyuu qarshii hoggaan ergu akkas godhe akkana bakka wanni na hin hin jiru kana hundaa raawwate obsaan. Eh, har'a guyyaa har'aa kun obboota mana kootii waraqata wajjiniin natti laateetoo jira. Eh, dhugaa dubbachuuf ani waan an jedhu hin beeku egaa kaamee isinillee waan jettaniin hin beeku jechuudha. Gammachuu adda kan natti dhaga'ame hin beeku waan hin jedhee dubbadha. Hmm. Sababbiin isaa ganduma deemaniitoo gandaan fixachuu jechuun waan xiqqaa miti. Ani hunduma caalaa bittaarra waa'ee gandaa tas sodaadha. Dhugaa garuu inni akkatti gandaanillee waaqayyo isa gargaaritu akkatti naa xumure anaan ajaa'ibsiifadhe eenyumtuu kadhan amanu. Eh, gizee kana keessa abbaan manaa eh, nama meeqatuyyuu abbaan manaa nama amanamaa obboleessi nama amanamaa garuu foon gummaa tokko walirraa hin qabnu yoo karaa rabbitiin ta'e malee jechuudha dhugaa garuu isa akkuma abbaa isa abbaa foonititti anaaf aarsaa guddaa kafalee eh, guyyaa kana dhufee mana koo bootaa mana kootii ilaalee jiraa baay'een itti gammade egaa ka fuulduratti dhugaa. manni kun gizee hundaa galata keessatti inni ni tuqamaa maqaan isaa gizee kamuyyuu Kanaafiyyuu viidiyoon koo guyyaa har'aa kana fakkaata. Fuuldurattis immoo walumaan jirra maal akka ta'aatu jiru. Egaa akka har'aaf viidiyoon keenya kana fakkaatan isiniin jedha turtiin afaan gootaniif guddaa isaa galatoomayi. Fuuldurattis iddoo kana hoggaan qulqulleessuu viidiyoo nan hojjedha. Walumaan ilaallan isiniin jedha. Iddoon kun iddoo baay'ee gaarii dhugaa hin argamu amma yeroo kanatti eh, gatiis ta'ee inumaayyuu gatii miti nan waanuu naa barbaadaa jechuuf. arsaa guddaa nama gaafata jechuudha. Garuu rabbu manna gargaaritti yeroo sanitti waaqaa gaditti immoo isa naa heddu heddu heddu hedduu tokkoon gammadeen isiniin jedha isinillee naa gammadaa obboleewwan koo ilmi namaa itti dadhabee waan dadhabee ija ofiitiin hoggaa argeedha jireenyi isaatiillee kan hiikaa qabu dhugaa kanaafuyyuu akka jireenyi koo hiikaa godhateet itti allaalee dhufee bootaa kana arguu kootii fi kanarratti aaxiriin taxiramee eddoon kabajamee kan namni keessa galullee zim jedhameeti miti. manallee liishuudhaan rukuchisee xiqqoollee taatu luukii kudhanidha. sanitti nama sirritti bareechee qalamiillee dibeetiif kan namallee itti galcheechuudha. Kanaafuyyuu dhugaa iddoo akkamii ilma namaatiif illee kan qabudha kan mul'isu as keessatti. Hedduun gammadee isinis naa gammadaan isiniin jedhaa. atis naaf eebbifamii waaqayyo si haa eebbisu umurii kee si haa dheeressu kanaamuyyuu naaf jira egaa kan kana fakkaata maafiin isiniin jedha yeroo biraallee waliin waraabna viidiyoo gorsa adda addaallee shamarran keenya sirritti ogeessaa gorsaatidha beekamaadha dhugaa ana gorsi isaa karaallee naa ta'e biddeen naa ta'e waaqaa gaditti kanadhee kan hin dubbanne egaa gaafa tokko waa'ee gorsaatti irratti illee viidiyoo waliin hojjenna ni ilaaltuun isiniin jedha nagaa naataa aga viidiyoo biraatti walitti deebinu.